ikut ke orang dulu sih dari perjalanan selama enam tahun dari sana ya coba belajar ngembangin bakat terpendam pengen lebih luas lagi khusus bis dulu sempat interior bis sekarang udah fokus ke jok aja soalnya ya sekarang keteteran lah istilahnya nggak kepegang maksudnya gitu jadi lewat sosmed coba ngerjain ke saya ya silaturahmi ke rumah gitu datang pengen lihat sih hasilnya kayak gimana nah dari sana sampai lanjut terus gitu bertahap PO besar kalau di Bandung ya hampir semua rata-rata kayak Jekyll, Surya Putra. Alhamdulillah paling jauh buat PO Makassar sampai Bali kayak Purnayasa sampai dari Sumatera juga ya Jawa udah masuk alhamdulillah dari jok lama cuma model biar ngikutin tren sekarang jadi permajaan lah kalau istilahnya mah gitu jadi biar lebih kelihatan hit lagi gitu misalnya biasanya dari owner dulu ke sini ngobrol-ngobrol. Saya kan biasanya rekomend-rekomend dulu model-model pingin gimana. Terus dari bahan. Saya kan biasanya dari dimensi gambar dulu sih sebenarnya. Kalau sudah dimensi gambar udah cocok, coba dimensi langsung ke joknya sampel dulu dibikin. biasanya emang udah tahu sendiri lah pak meskipun saya kasih ini tetap pengennya pakai MBTEK justru selama di benaknya udah ya pakai MBTEK aja yang pasti gitu warna-warna tergantung permintaan request dari pihak Anda sendiri sih yang sekarang sering pakai Camaro justru pak gimana tergantung permintaan kadang-kadang jadi syaratnya jangan jeruk yang biasa ya pasti pakai yang superior gitu dari segi SDM sekarang tujuh, tujuh orang. Pengerjaan buat menjahit, terus finishing pemasangan. Kalau saya tetap sih kesana kemari saya masih sama kadang ngejahit, finishing apa gitu. Oh, iya. Jadi semua masuk lini gitu istilahnya mah. ACC pihak owner ya langsung produksi pengerjaan sampai ada yang empat hari harus beres sampai udah naik gitu sit udah sit yang paling banyak maksimalnya sih sebenarnya enam hari udah siap jalan. Oh iya, barusan saya juga udah rekomen ini nih. Emang kemarin udah sempet tahu sih waktu launching peminatnya emang banyak. <laughs> Warna-warna cocok, kebanyakan tertarik dari segi warna banyak yang kalem. Kalau sekarang pengen nyoba katanya yang denim kayak gini. Terus kalau warna-warna hitam pasti dia ada dop-dopnya. Kan kalau ini kan seratnya agak kayak jeruk tapi lembut. kadang pasti saya kasih tahu jadi biar lebih awet lah kalau bisa ya sering dirawat lah maksudnya habis jalan kalau habis kan kebanyakan banyak orang ganti-ganti orang gitu makanya selalu setiap jalan mendingan lap aja gitu habis bekas keringat-keringat cita-cita mah emang besar gitu pinginnya SDM ditambah terus ya mudah-mudahan kedepannya ya memperluas dulu lahan maksudnya biar enak kerja lah <laughs> nyaman gitu memang MBTEC is the best